<laughs> Ой, блядь. Ой, блин. Все остановились сзади. Да, да, да, там все встали, блядь. Давай, покажи им, как надо поворачивать.